110 сумани. 110 сумани. Барои мини поля мешава? Ҳанди даст. Оо. Ё чанде мошад? Махкам мекунад. 100 сар тамем бу бахтош мешавад. Барои грижа, дис грижа бу. На пуай доре мана барои намаки почай, барои масаж нинам. И парада кабо великой электронный да гантер да ё чихена нака. Коркини дилав чанд километр ки дали нишон бетя. Нишон бетя. Нишон бетя. А, ина дорем барои варата футбол барои футбол причаткое дорем барои бои бесправилан салом алейкум патчои калхозоботӣ бародарон азиз имрӯз як магазини спорттавара тамошо мекунем нишон метнем нархоша мебинем бозори калхозобод ина кургаҳои бозори калхозобод

магазини спорттовар ай иншоллози чизи намуд спортӣ боша шумо да яктаяктан навор дода нишонтон метаҳем ассалому алайкум ҳамватанони азиз шахсоне ки гузаштани граница сарҳадӣ доранд марҳамат акаи маҳмаданиро тавсия мекунем комфортабелни автомобил шуморо ай москва ай московский област калужевскую область мегиранд бурда соғ саломат мебиёранд айноми канали калхозобод тв салом расонед марҳамат ҳатман занг занед ина бародарони азиз бозори шамсулло даромадем чӣ намуд спорттавар боша шумо да як та яктан нархоша гап зада мерем салому алайкум ака сози тенҷе бардам ақа саломати хуб аҳвол он аст тенҷен ака марҳамат инам магазини спортовар омадем ака красовкио спортивни футболист мебуда ака нархошон чӣ хела нака аяла бирем ку мисол кадомаш барои мини поля мешава кадомаш стадиони калонда нағзаш качист ва сӯзш кадомаш ака ино ҳар хелин я дурен э, 360 сума дорем 225 сума 140 сума кадомаш 140 сума ка ин ам 140 сума ё ё хай бе бо арзон мешава ё арзон мешава ин бо дорем 200 сума дорем ё 200 сума иш чанд сума шав я 140 сума ё бо арзон мешава нош 200 сума дандон дорош ин ай чанд сума шав шав шуру ё 110 сума ё 110 сума 110 сума барои мини поля мешава барои мини поля ҳайҷа бо ремонтой барои хароб шидам да инҷа бо китифа рост кардам да ё чанд боша накардем ин то сад сума дорем навад сума дорем ё бо арзон мешавандбо десшам дорем бо комадускна буред кӯдакои майда кӯдакоашастанд ё шаст боша барои детскиё 140 суман ё 140 суман ё бо арзон мешаванд бисёр хуб инҷа бисёр чизо буда инҷа штанга штанга маташкинак буда бо инҷа ин маташкинако чанди бошад ка саҷкинако дорем сесаду бист сума дорем ясаду ҳаштод панҷ сума дорем сесаду шаст сума дорем парада занако дам дая оня барои занако ҳастад ина барои хароб шиданакоо милладорам сол баъди чи ина ё ясаду даҳ сума хароб мекунам хароб мекунана ой парадан болодам лодка буда и вазушни диванам дая ягудама сад ҳаштод сума и чанд сум боша шсадпанҷоҳарзон мешаванд ина бо аё дорем шашсаду панҷо сума кресло диван панҷ намуд мешавад ё бо арзон мешавадарзон мешавад бо ин аё дорем чорсаду ҳаштод сума ёш қатӣ шума болопшакшам хатишаатрафи хатишумабисёр хуб ҷабо кубк чизе барои ремен барои даст китифта будая ойна барои банди даст ё чанде мешавад ё дорем ё ҳар хелан э, бистума дорем систума дорем бо арзон мешаванд арзон мешаванд инҷи барои бо футболисто барои бакснакалена накалене барои зонофту даркана барои футболисто барои намое ки маъибанд наму дорем ё чанде нака ё ҳар хелан дорем э, шастсума дорем панҷоҳу панҷсума дорем бистума дорем чилу панҷсума дорем чилу панҷсума ҳар хелай 55 сума дорем. Иҷоба ина касида кубок дар кубок боша, ҷои якема гифтаги боша, марҳамат кубокам да. Ин 650 сума дорем. Калонш, калон 650 сума ё? Ҳо, 650 сума ку арзон мешавад. Ай Бразил ай Месси омада ке? Ина бо дорем 480 сума, 140 сума, ай дав калонш ку арзон мешавад. Ина бардон аз чизе намуд боша ҳаст, ин ин барои чи буда барои грижа, ки барои грижа гуфта на? Барои грижа. Ина масад, дабо ки грижа. Аҳа. Ина чишмекунем и то чанд граса то мехраша най мақсад и барои қадам со қадошу агар дароз боша наҳӣ мекунӣ майдаву калонаш хурш мекунена агар қадш паст боша бо майдаш мекуни аа инҷа палажена дора о ина бе то и то чанд кило аз он бардошта метавона мардам одам ам ба қувват ай со 250 кило 100 кило мақсад наиш инай таме кини поча таме муни таме шини аа муни мақсад дастсафкамешаайтарафиқимсангирёки шартуз қабадё мешава мисол картатон дастума партоешму дастсафкада равон кунем мешава шава карта ҳам аст мисол дар кор бошад беморо дастрафта мекунад бисёр хуб барнамаки почаат сол дамешина почаор фамешакан ё нахушан бошад ё ҳаштод панҷ сума ё бо арзон мешавад дорем ина бо амитарин ҳамин намуд бо дорем бо и дигартара и бо шаст панҷ сумаат ин барои ҳамин намаки почаа барои намак почаа саломатӣ ина барои қомат тамоки майбан дастошона шашпансма дорем ҳафтод панҷма ина барои дастоки майбан айнаму дорем шикастагиша шикастагио бо айнаму дорем на калини сад ҳафтод сума ҳамаш ҳаст барои насос барои бассейн ҳамаш насос ҳам ҳастам со насоси вазушни барои бассейн ина бо дорем айна барои намаки почай барои массажи инам ҳақ ҳақони санга ка сангай сангай масачанд сум бошад яксад шаст сума хе бо арзон бишавад яксад шаст сума мисол рагаштанда барои навои почара нақсаломати почара мисол масаж не масажа саломатира нақса бисёр хуб бо аи суанд дорем дастума дорем сисума дорем ҳама намушаст бисёр хуби парабо масаж кадако бисёр буда вибратор а ё инҷа сисад сум даҷеш сисад шаст сум будай арзон мешавад айна ай канали колхозоботе биён бо арзон када мете и парадака бо великой электронный да гантер да ё чихена нака ё доре мина 1800 тума ёша ё детски нака ё ё ба қувватан то 50 кг қувват мекунанд 1800 тума ба километр ба сари ад баъд 3 км меравад 3 км рӯи 40 мерад калоношон чияка ё севини мазоран ё ба арзон мешаванд арзон мешаванд и дусад килора мебардора қувват мекунад ба қувватай ба қувватай ба қувватай баъд заря чанқа мегардае и сию панҷ то си километра биге мегардад ба қувватӣ ба қувват инаиш ду ҳазору нахсад ё ба арзон мешаванд инам созай ишам ами си километр мерава рӯи чил мерав тезиш бо иҷа бо великои хеле спортивни будая инаё барои машқкунӣ барои машқкунӣ чанд сол дори 600 тумай масад дидя бо вақти шишти форат бистан кор мефаҳм ин ду палажа немешава почата фақат дор я даста ки монди коркунӣ дила мисол масад коркунӣ дилав чанд километр ки давин нишон метиҳа нишон метаҳа чанд бо ин дига намуд чанд чанд намуд таиш 2850 ин бо хеле қомати хеле хеле қари фақат асад миён дардам бе зина яки зиндо рай бе зина чихта ки ин куя нишон метана кая бромада мешава ира устара мебарем а ҷо камтар танга яка ина ира камтари бартар мемонемш ина мисол касе дом да зиндагӣ кунадпочақатфақат ина поча кор мекунаднархш чанд бошадка нархш чанд макаарзон мешавад бисёр хуб бародар азиз касе дар кор боша марҳамат бемаиш просто шиштай мекунем

причаткое дорем барои бои бесправилан 150 сума ё бо арзон мешавадбақуватшлемо дорем 65 сума дорем 85 сума дорем 180 сума дорем созхулас 65 сума сар мешавад ёши ака ё чандиан ака ё ё ҳар хелае дорем 180 сума дорем асад арзуншам дорем ё бо арзунаше ина бо дорем шастпан сума дорем ё асад дастсума дорем асад арзуншам дорем бои болода бисёр чизо намуда буда яке дорем барои тумора тумора каҷ боша ами ростш мекунам и чанд сум боша яксаду ҳаштод сума асад инами якам даме ум нест дуюмда сеюмда баъд рафтан мегирад ин стумбаҳраро рост мекунад даҳ понздаҳ минут ҳар рӯз чӣ мекунем хомерахомера и парадам ролик будай ролик ролико аста дорем ясаду сию панҷ сума дорем э, ҳар хела ҳафтод панҷ сума дорем ина бу айёр дорем барои аҷимани ҳафтод панҷ сума هفتاد پانس یا پارش ها؟ او یا پارش نه یا با ارزون بشم بسیار خوب چا پیچتکی هم بقوات بقوات هم دایا؟ اوه یا پیچتکی داریم یا صد شهست سوما دی صد هشت سوما نوست سوما داریم دیت سکیو چم هست؟ اینا دیت سکیو داریم هفتاد سوما یا با ارزون بشم ارزون بشم اینا با داریم پیچتکی برای ادامی کلون داریم یا هشت سوما داریم بسیار خوب با ارزون بشم اینجا با فوتبالیست فوتبالکام در کار کار همش هست اینا داریم هفتاد سوما هشتاد سوما نوت سوما شست پنج سوما داریم با شورتی کار داریم یک سد پنج سوما یک سد ده سوما پنج و پنج سوما داریم نه شورتی کار خیلی شتوکا هم؟ خب هم شورتی کار شتوکا هم یوش قطعی فوتبال کار شما؟ یک یوش قطعی هم چی هستند شست پنج سوما و هفتاد سوما و نوت سوما ای پرادم با لینتاب در کار لینتاب؟ تولید تولیکوین دوره برای زو 150 سومین با ارزان میشوند ارزان میشوند لینتاب در بوجه لینتاب چند ماشه برای دویدن یا 12 نیم ازور 8 نیم ازور پنجینی مزدوری یا با ارزون بشه همسال چیشتنی کردن ابیا مشتا کلون مایده گشتن مایده و کلون و گیتار اب دای بوی پرا گیتارو رو داریم 750 950 550 هر خیلی بسیار خوب پرا ارزون بشه ин бародар чизе боша ҳамаш гантел чанд сим шуд гантела гантело ҳар хеле гантело дорем э, саду бистума дорем э, панкилога бадаха ё чанд килога дорем даҳ килога дорем понздаҳ килога дорем э, панҷ килога дорем дорем панҳсаду си сума ҳафтсаду навад сума дорем ҳафтсад сума дорем панҳсаду си сума дорем ҳар хелаҳархелаш мисол килоштан вобаста ина бародар ази айкалан колхозовото бибин марҳамат бемалол скидкада арзон када мета о ипара берам мебирон беранда гурушҳо будай тупо будай ана барои инҷа кора баланд кадам якшадаҳсумкасе чанд қадар дуруст бурасан 100 чанд сума ка? 110 сума. Инҷо бо тупои футбол небуда, баскетбол небуда. Барои мини пол ҳам аст? Ҳамаш барои волейбол не дорем. Барои футбол, барои мини. Барои мини ҳам аст. 70 сума, 180 сума. 165 сума дорем, 130 сума дорем, 160 сума и грушоч хешда ка грушоч кадом кадомош бақвата кадом кадомош пеш пеша грушо ҳамаш бақвата и чи қади пурсида га ка калунаи апилка апилка апилка бақвата бақвата 180 сума, 200 сума. 200 сума, не чи нама? 180 сума, 300 сума, 310 сума. Ну, арзон мешава. Арзон. Кой парадам газон искусни ам мефурча на? О, ина ми метраш 120 сума. Метраш. И қадр чанда ёки ира квадрат сум мешава, чи мешава ка? квадратшан қанақа кардам ба 120 тумн квадратш квадратметр як квадратш 120 тумн бина бародар азиз касера дар кор боша ҳастад и пара бо мезгарем сумкои спортивне будае скет будае хеле великои дедискам будаякаа ارزان بشه ارزان بشه سومکه سپتنی چند شید؟ سومکه سپتنی یا پشتاد پانسومه داریم هفتاد پانسومه داریم یا با ارزان بشه شست پانسومه هم داریم اینه با این سمکه داریم یا سمکه تو چند شیده نکه یا؟ یا پنسد پنجه سومه یا دیت سکه نه؟ یا دیت برای دمود کلو را میشه بشه برای دمود کلو را میشه دیت سکه یا دو دیده سه سد پنجه سومه سد ده سومه 190 сумат, 160 сумат. Поиси майда-майда меравад. 130 160 арзон арзон арзон 160 ва 160 ва арзон мешавад куҷа матрас ҳам будая ой на ё дорем ё 220 ма 220 заваре карате карате и 220 як квадрат ча адиват мешавад а ё адиват ё со снимач меки бандо ранги литкавори бечаст ҳайвас мешавад ё бечаст ва ё як квадраташ чанқа обруч будаобруч панҷоҳ панҷ сума средни шаст панҷ сума калонаш ҳафтод панҷ сума и металлаш чӣ қати бошад оҳамвори пластмасшам будаяич чанд сумо шака یو دارین تا 150 سوما 180 سوما نگو ارزون بشه 180 سوما جواب خیلی ماساژ نشم داشته ماساژ نشم جواب رولیک بود یک رولیک رولیک دارین 120 سوما دارین 180 سوما دارین 75 سوما دارین نگو ارزون بشه خلاص чӣ намуд спортаварда боша ҳаста ина бемаровардеаи да бораи по чал даста качаться. Сейчас панс мы любим, хулас бародар аз ин бозори калхозобод даромадем дидем чи намуд спорттовар боша ҳама намудош аст дар рӯи экран рақамашро мемонем ҳатман занг занем бемалол муроҷиат кунед айноми калхозободтеме гап занем мисол барои шумо бо ягон сум скидка арзон ката мешавад бародари азиз амхели як подписка лайка фаромӯш накунед ҳатман бемалол даромада тамошо кунена хушомадем ба канали калхозобод тв